Mm. Sebastiano Serafini fa un anno sul canale. Yeah. Sei Sebastiano Serafini, sono una tua grande fan, non ce la faccio. <laughs> Oh. Ipi, urrà! Grazie! Auguri! Auguri a Sebastiano Serafini! Mamma, voglio auguri! Ciao ragazzi e benvenuti in questa seconda parte del video speciale 25.000 iscritti Vabbè ormai diciamo che questo sarà il video un anno su YouTube Bene, cosa devo dire? <laughs> Grazie! cioè l'unica cosa che riesco a dire perché che vi posso dire veramente? Io non ci credo che 25.000 persone, so che è un numero piccolissimo per gli standard di YouTube Però eh, avere 25.000 persone che hanno premuto segui sul mio canale E almeno un po' di voi hanno acceso anche la campanella mi ha fatto veramente veramente veramente veramente veramente veramente veramente tantissimo piacere e di questo vi ringrazio di cuore e so che questo è un canale un po' di nicchia però mi fa davvero piacere che ho trovato quella mia piccola fetta di iscritti che si interessano al Giappone o di culture straniere, vivere all'estero insomma ho condiviso un sacco di opinioni su questo canale quindi davvero eh, vi ringrazio per seguirmi e seguire questo canale volevo anche concludere la top 10 dei miei 10 video preferiti sul canale come già avevo detto nell'altro video se non ve lo siete visti Questo è il primo video del canale No clickbait Ma fa vedere che capelli aveva Avevo gli occhi Nel primo video avevo gli occhi La prima gnocca di bambù del canale ragazzi Bene, vi dirò la posizione numero uno ma prima piccola sorpresa perché ho un sacco di amici e youtuber che hanno voluto mandarmi un messaggio d'auguri perché oggi festeggio un anno su YouTube e a fine video vi dirò qual è il mio video preferito del canale quindi rimanete con me Sebastiano Serafini, buon primo anno su YouTube da Trentino a Trentino, anche se tu decisamente più giramondo, decisamente più giovane, decisamente più tutto. E niente, speriamo di riuscire a incrociarci da qualche parte su questo pianeta, visto che a Trento non ce la facciamo, a Tokyo non ce la facciamo, ma prima o poi ci riusciremo. Ancora un buon anniversario. Leonardo, mitico, sei un mito, mitico. mitico. Un saluto da Tokyo, ti aspettiamo. Ciao. Seba, 8 secondi, 9, 10, 11, ciao! Ciao Seba, ti mando un abbraccione e ti faccio un super in bocca al lupo per il tuo canale. Mua. Un anno con Sebastiano Serafini. Congratulazioni e noi continueremo a supportarti! Supportarti. Su supportarti. Supportarti. Ciao Sebastiano, auguri per il tuo anno su YouTube, in questo momento sono in Italia, non sono a Tokyo, questa qui è casa mia, sono qua in Toscana per una settimana, auguri ancora e ci vediamo a Tokyo prossimamente, ciao ciao! Ciao Seba, buon anno su YouTube, il tuo canale spacca un sacco, un abbraccio forte forte da Wild Turf, mm, da Mary. Seba, a te che mi hai fatto diventare un poser di quelli proprio della peggiore specie in assoluto, ti faccio i miei più sentiti auguri per un anno su YouTube, davvero vai alla grandissima e anche auguri per i 25.000 iscritti, io ci ho messo solo 5 anni ad arrivare a 25.000 iscritti, per cui dai che vai alla grandissima. E per l'anniversario di un anno di Sebastiano Serafini su YouTube, e la sua mano e i suoi occhi perennemente nascosti, i P, urrà! Ciao Seba, volevo farti le congratulazioni per il tuo traguardo, ti mando un bacione e spero di vederti presto, chi lo sa, in Giappone, in Italia, in Inghilterra, ovunque. Un bacio! Gnocca di bambù ancora, bella gnocca che ha ancora tanto da dare. Mm. Sebastiano Serafini fa un anno sul canale. Auguri! Auguri a Sebastiano Serafini! Ama! Ah, Mamma, fai auguri! Auguri! Auguri! Auguri per un anno sul canale! Non so perché sto correndo! Bravo! Ricordati di essere sempre un gran fico come sei adesso. Eh? Ciao Seba! Voglio farti assolutamente le mie congratulazioni per il tuo primo anno su YouTube. Ma bravo, bravo, bravo, dai tutta, si va avanti, mi raccomando. Ciao Seba! Allora, mi sono divertita tantissimo a fare i video con te e quindi grazie per avermi ospitato. Ciao! Mau. Congratulazioni per un anno di canale, grazie per farmi ridere, farmi venire fame soprattutto, ma anche farmi riflettere con i tuoi video. Continua così, un salutone, ciao! Seba-chan, YouTube channel Ishunen omedeto gozaimasu! Da un italiano in Giappone, Seba, davvero auguri, auguri, auguri, auguri per il tuo anniversario, un anno di YouTube! Ciao Seba, auguri da Onirico per il tuo primo anno su YouTube. Ciao Seba, auguri per il tuo primo anno su YouTube. Ti voglio bene, non cambiare mai. Cosa fare di domenica avendo 10 secondi di tempo a disposizione? Ovviamente gli auguri al mio amico Sebastiano Serafini per il compleanno del suo canale su YouTube. Tanti auguri, e buone cose per la vita futura sia professionale che privata. Matane! Ciao Seba, auguri per il tuo primo anno su YouTube. Ti voglio bene. Hello, my name is Michaela. I'm the translator of Sebastiano Serafini's videos. It's all because of you guys that I'm doing it, so please support him. Congratulations to your anniversary, yeah! Ciao ciao! Ciao Seba, auguri per il tuo primo anno su YouTube. Ciao Seba, tanti auguri per il tuo primo anno su YouTube! Ciao Seba, congratulazioni per il nuovo canale, per il canale, tutti i canali perché a quanto pare ne è tipo 10.000 in 10.000 lingue diverse. Eh, auguri per i nuovi paesi che andrai a visitare, Bangkok, l'infinito e oltre, assieme a Buzz Lightyear. Comunque, seriamente auguri per un sacco di miliardi di follower nuovi e vai e condividi le sciocchezze, come solo tu sai fare. <laughs> Ciao! Ciao Seba, auguri per il tuo primo anno su YouTube! Ciao Seba, tantissimi auguri per il tuo primo anno su YouTube, abbiamo ancora tanti video, tu da registrare, io da editare e non ci fermeremo mai di fronte a niente e a nessuno. Un salutone e un abbraccione e ancora tanti auguri socio. Hello everyone. Hi, congratulations Seba. 1周年おめでとう。 Ciao Seba, auguri per il tuo primo anno su YouTube. Un abbraccio, ciao ciao! Seba, da Ushio e gli Slugger Punch, augurissimi per il tuo primo anno su YouTube. Yo! Complimenti per il tuo primo anno su YouTube, tanti auguri agli gnocchi e le gnocche di bambù che ti seguono e alle ragne e ragne in uno stagno. Seba, auguri per il tuo primo anno su YouTube. Con questo vocale ti volevo fare gli auguri per un anno qui su YouTube, spero ovviamente che rimarrai su YouTube ancora a lungo. Un bacione, ciao! Augurissimi per il tuo primo anno su YouTube. Sei una persona splendida e sono felicissima di averti conosciuto. Non cambiare mai. veramente vi ringrazio tutti, cioè io non ci credo che comunque tutti voi veramente mi avete dato, avete aiutato il canale in qualche modo, anche magari un ciao su Facebook è bastato, ma non solo voi che avete visto qua, ci sono state molte più persone di quelle che avete potuto vedere in questo video. Io davvero sono senza parole, sono davvero felicissimo che questo canale un po' così, che non mi si vedono gli occhi, Girate un po' la buona, vi piaccia e, e lo seguite, davvero grazie. E anche a tutte le fanpage, tutti i meme che fate davvero mi fanno veramente piacere e state non sapete quanto mi fate sorridere con queste vostre creazioni <laughs> e vabbè speriamo di fare un altro anno ah infine volevo dirvi il mio video preferito nel canale ovviamente è un video con Kumiko che è il video in cui prepariamo lo bento l'ho scelto perché è un video in cui si vede comunque cultura giapponese facciamo una cosa super giapponese poi andremo con questo bento a fare la nami la nami quindi vuol dire a vedere i fiori di ciliegia improvviso che cadono poi è stata una giornata divertentissima quindi non poteva che essere al primo posto questo video con Kumiko vediamolo un pezzettino Oh mio dio wow! è bellissimo Guardate che meraviglia <laughs> Mio dio la pioggia di Sakura Eh vabbè ma dai anche i fiori di Sakura sono talmente belli che saranno anche buoni E bene <laughs> non so se sarà anche il vostro video preferito Però questo era personalmente il mio Poi un'altra cosa che mi ha fatto impazzire è stata la vostra fanfiction Cioè avete fatto una fanfiction su di me Davvero mi ha fatto troppo ridere <laughs> La fanfiction su di me ma dove siamo arrivati Oppure quando fate le cover alle mie canzoni veramente apprezzato tantissimo E soprattutto anche quando quando ho visto alcune di voi in live Perché magari fate delle live e vi seguo su, su Instagram Magari ogni tanto mi sono collegato per parlare con voi Mi ha fatto davvero davvero piacere Davvero grazie, grazie a tutte Oddio, sto a vedere una live La live di eh, Seba Smile e la mano di Seba <laughs> Poi ci sono tutte le altre fanpage che commentano sotto Sono troppo felice una richiesta e io la ce la giuro, la voglio fare però come fa? Gli ho inviato la richiesta, sto aspettando che l'accetti. Lei dovrebbe accettare la, la, la richiesta, ma, ma, ma non lo fa. Devo prima calmare Seba, poi ti invito. Tensione che sale. Oh mio Dio. Ma allora mi sto divertendo un sacco comunque. Ma siete delle fan fantastiche. E te tantissimo mi andò a piangere. Eh, cioè, grazie a te ho saputo fare il giapponese perché prima non riuscivo a fare. Grazie al tuo video ce l'ho, fa fatta. Allora, ascoltatemi, se, uh, se sempre sta di più nella mia live faccio entrare mia mamma perché anche mia mamma è fan di Sebastiano. <laughs> mio Dio! Riunioni di famiglia. Cioè, come mi sto comportando, Dio. Ma adesso chiamo anch'io mia mamma. C'è anche mia mamma. Adesso, raga, ad accettare la richiesta mia di andare in live, però non è, non è buona di premere il pulsante. Ed è tutto pagine, no? È desente che mi segue. Sì, accettala, accettala. Mi sono, mi sono preparata, credo. Non lo so. <laughs> Io voglio morire anch'io. Cioè, Sebastiano. Oddio. <laughs> Ora muoio, ora muoio. Cazzo, cosa Aiuto. Me la muoio. Aiuto. Ciao, Ciao. Io muoio. Oh, ciao, Teppelea. Che ti ho salutato. Oh mio Dio, tu sei il mio idolo. Cioè, vedo se mio... Io sto morendo, cioè. Sto, sto cercando di cercare, sto cercando di cercare... Ho provato a disegnarti, se è venuto male, non mi dire nulla. No, non è tornata mia mamma. Oddio, bellissimo! Io non so manco disegnare. Le mie amiche dicono che è venuto male, però. Oddio, io sto tremando, mi sta tremando una gamba, sto morendo. <laughs> Grazie. Questo è il mio giapponese, Seba, ho fatto tutto il <laughs> posto. Cioè qua ah, tutto il quaderno tengo. Ho scritto una schifo, ma vabbè. Ma poi avevo iniziato anche a scrivere le tue canzoni su questo quaderno, ma sono scritte malissimo, non te le faccio vedere. Ma io stavo morendo per te, cioè... <laughs> Ma prima era più bella stato il primo tocchettino, adesso è sta più calma. Io, stavo... io non so... Nel cioè, primo momento l'era tipo a disagio, l'era... non si sentiva niente, l'era... Ah, ah, ah, ah per 5 minuti. È arrivato uno. Vabbè, dai, adesso se entro mi, mi ammazzo, aspetta. Eh, se vedete le riprese mosse... <laughs> Fa massa ridere. Ciao dalla mano di Seba fanpage, un ciao dalla vera mano di Seba e un ciao anche dalla mano di mamma. Ciao. Ciao. Io, io notare che sto ancora, ancora tremando. No? Speriamo adesso in questo nuovo anno di YouTube di poter fare un sacco di altri video un abbraccione e continuate a seguire questo canale attivate la campanella se non l'avete ancora fatto o riattivatela se non vi arrivano più le notifiche perché alcuni di voi si lamentano e grazie grazie mille ancora davvero di cuore Ciao! Se <laughs> faranno schifo, non li vede nessuno, probabilmente eh, chiuderò anche il canale a breve. perché questo in realtà sarebbe un bookstore quindi è pieno di libri in realtà no? è pieno di manga anche magari se trovo che manga mi consigliate voi ma oh, guarda siamo noi quindi... patate solo per te. Taglio patate, le metto nel piatto. Dio che volte. Cercate a vite sulla lingua, amico. Mio Dio. bastarda! No. Adesso mangio anche un sushi spettacolare. Saltata. Ah, ha avuto l'illuminazione. Era per tua mamma, voleva vedere un occhio. Ah, è vero. farei per voi. L'acqua è potabile. Vedo le tue mani, prede degli umani, arrampicano, toccano, gridano, rimani nel labirinto nero dei tuoi desideri, quello che tu amavi a quelli che credevi. Lascia le mani, lascia le mani, guarda noi, non c'è più domani, prova tu ad uccidermi. adesso noi andiamo a mangiare e ci vediamo qua. Sembra un ninja. piangere sulla telecamera caduta nell'Olsen. Però sono in Yukata e sono un gran figo. niente, io sono un po' rock and roll. Bene, quindi si conclude qui il mio tour di questo bellissimo viaggio. Ciao! Ciao! Taxi Mi sono appena reso conto che mi sono dimenticato di farti gli auguri e te l'avevo detto che ti facevo il video tipo subito, sono passati boh, dieci giorni. Volevo farteli dietro il nostro paese, ma, ma, ma c'è la nebbia, ma porco c'è la nebbia non si vede niente. Vabbè, auguri Seba, auguri per il tuo compleanno su YouTube.